වැඩිහරයක් අපි හැමෝම ලැප්ටොප්පයක් හැමත නෝට්බුක්යක් වගේ පාවිච්චි කරනකොට වයිෆයි කනෙක්ෂන්ස් පාවිච්චි කරනවා. තින් මේ විඩියක අපි බලන්න හදන්න කොහොමද මේ වයිෆයි කනෙක්ෂන් එකේ ස්පීඩ් එක ඒත් එකම කොලිට එක බලන්න කියලා. ඉතින් අපේ වයිෆයි කනෙක්ෂන්ගේ ස්පීඩ් එක ස්ට්‍රෙන්ත් එක බලන්න යන්න අපි කමාන් ප්‍රොම්ට එක හර පොඩි කමාන්්ඩ එකක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මුලින් අපි කමාන් ප්‍රොම්ට එකට යන්න නම් ස්ටාර්ට් මෙනුව එකට ගිහිල්ලා CMD කියලා ටයිප් කරන්න තොර කමන් ප්‍රොම්ට එක අපි ඕපන් කරන්න ඕනේ රන්න සඩමිනිස්ට්‍රේටකින් ඔප්ෂන් එක තිනිසා රයිට් ලික් කල්ල රන්න සඩමිනිස්ට්‍රේට යන්න uh, ඊට පස්සේ ඕපන් වේ යොගලන්න කමන් ප්‍රොම්ට එක මේ විදියට අපි ටයිප් කරනවා මෙන්න මේ විදියට netsh space wlan space show interface කියන කමාන්ඩ එක ටයිප් කරලා එන්ට කරොත් ඔගලන්ට දැන් ඕගලම් පාවිච්චි කරන වයිෆයි ප්‍රොෆයිල් එකට අදාළ uh, විස්තර ටිකක් ඔය වගේ පෙන්න්න මේ ප්‍රොෆයිල් එක අපිට ඇත්තරම ගතුත් විස්තර ගොඩක් තියනවා වැදගත්ම දේවල්ටික තමයි වයිෆයි කනෙක්ෂන් එක SSID එක පෙනනවා එවගේම කනෙක්ෂන් එක ස්ටේටස් එක අපිට බලාගන්න පුළුවන් ඒතකම අපි පල්ලයාට ආවොත් කනෙක්ෂන් එක ස්පීඩ් එක MBPS වලින් බලන්න පුළුවන් ඩවන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක රිසිවිං රේට් එක ඒවගේම ප්ලොට් ස්පීඩ් එක ට්‍රන්ස්මිෂන් රේට් එක ඒකත් එක්කම තියෙනවා සිගනල් වල Wi-Fi සිගනල් වල ස්ට්‍රෙන්ත් එක කොහොමද සහ Wi-Fi ප්‍රොෆයිල් එකේ නම. ඉතින් ඔය කනෙක්ෂන් එකට කියලා බැලුවොත් ඒ ප්‍රොෆයිල් එකම තමයි අපිට ඔතනත් පෙන්වන්නේ. මෙතන රිසිවිං රේට් එක කියලා කියන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක ට්‍රාන්ස්මිෂන් රේට් එක කියලා කියන අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක ඒ වගේම සිගනල් කියලා කියන්නේ කනෙක්ෂන් එකේ ඕවරෝල් ක්වොලිටි එක. එහෙම නැත්නම් සිගනල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක. මේ සිගනල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක පර්සන්ටේජයක් විදිහට පෙන්වන්නේ. ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් මගේ කනෙක්ෂන් එක පෙන්න්න සියට අනු හයක් විදියට කනෙක්ෂන් එක කොලිට එක මේ කනෙක්ෂන් එක කොලිටක අනුව පසන්ටේජ එක අනුව ගොලන්ට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා එතමයි මේක සාමාන්‍යයෙන් සියට හැටකරෝඩා අඩුයි නම් අපි කියන එක වීක් කනෙක්ෂන් එකක් කියලා තින් ඒ නිසා සමහට ඉන්ටනෙට් කනෙක්ෂන් එක මත ඉන්ට්‍රෙන්් බ්‍රවස් කරනකොට ගලන්න ස්පීඩ් එක අඩුවෙන්න්න පුළුවන් එවගේ මේක සියට අසුවකටඩා වැඩි නම් ගොඩා කලාට එක හොඳ කනෙක්ෂන් එකක් ඉතින් ඒ නිසා මක්සිං ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවාගේම වීඩියෝ කෝල් ෝඩියෝ කෝල් වගේ දේවල්ලට ඒක හොඳ වෙන්න පුළුව ඔයිද තමයි කනෙක්ෂන් එක ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඒවගේම ස්පීඩ් එක බලාගන්න පුළුවන් වෙන්න කමාන් ප්‍රොම්ට හරා ඉටමතර අපි ගියොත් අපේ වයිෆයි අයිකන් එක රයිටලි කරලා නෙට්වර්කන් ඉන්ටනෙට් සෙටිංස් එකෙන් නෙට්වර්කන් ශාරිං සෙන්ට ඊට පස්සේ එතනදි පෙන්න්නන අපේ වයිලස් ඇඩප්ට එකේ ස්ටේටස් වල්ඩ ගියොත් බලාගන්න පුළුවන් එතනදත් වයිලස් කනෙක්ෂණ එක ස්පීඩ් එකසා ස්ට්‍රන්ත එක ඉතිං ඔයවගේ අලුද්‍යයක් එක තවත් වීඩියෝ එකින් අපි අපසරයක් හම්බේ